बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय चॉइस टिप्स चैनल की जानब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज मैं यूट्यूब पर अपनी फर्स्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जी हाँ ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है यूट्यूब के ऊपर ये एक ट्राईपॉड है आइकन और सेवन एट सिक्स ज़ीरो इसका मॉडल है आइकन कंपनी का है ये तो आइए आप स्टार्ट करते हैं मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं और ये प्राइस क्या है इसकी इसका वेट क्या है इसकी लेंथ क्या है तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल माई चॉइस टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू यूज़र हैं तो और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ओके जी ये देखें जी ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है यूट्यूब के ऊपर तो ये मैंने एक ट्राईपॉड लिया है आईकॉन कंपनी का सेवन एट सिक्स ज़ीरो इसका मॉडल है ये देखें ये इसके अंदर एक बैग दिया हुआ है और ये बैग के अंदर ये ट्राईपॉड है ये देखें ये सरल अच्छा है बैग ये इसके लिए अगर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना तो इसके अंदर लेके जा सकते हैं तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको कम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लेकिन सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक लाइट वेट है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है ये कहीं अगर ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं ये देखें जी अच्छा थ्री लेग्स के साथ है ये और ये देखिए जी यहां से इसको हम डाउन कर सकते हैं और इसी को लूज करके अप कर सकते हैं और लूज करके इसको लूज करेंगे यहां से ये देखें जी यहां से लूज होगा तो यहां अप एंड डाउन कर सकते हैं और यहां से भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं ये देखें ये देखेंगे इसको फुल हम ओपन कर लेते हैं ये देखें ये देखें जी इसको हम फुल ओपन कर लेते हैं ये देखें ये देखें जी और अगर मज़ीद भी करना चाहें ये देखें जी ये फुल ये इसकी फुल लेंथ है और मेरे हाइट के ऑलमोस्ट ये बराबर लेंथ है इसकी ये देखें फुल लेंथ है इसको भी हम टाइट कर लेते हैं यहाँ से ये देखेंगे और अगर मज़ीद आपको चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको मज़ीद ये देखेंगे मिनिमम इसकी हाइट जो है ना वो six hundred twenty five m m है फोल्डिंग में सिक्स फोर्टी एम एम है और इसकी टोटल जो हाइट है वो 1640 हंड्रेड mm है और थ्री इसकी लेग्स हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और ये फाइव के तक जो वेट है उसको ये बर्दाश्त कर सकता है फाइव के का अगर आजकल जितने मतलब के लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं वो काफ़ी मतलब के हैवी हैं तो फाइव के तक अगर आपका मतलब के उसमें इक्विपमेंट है तो ये उसको सपोर्ट कर सकता है हम्म, जी हाँ अगर हम बात करें आईकॉन कंपनी के इस seven eight six zero tripod की तो ये इसकी जो प्राइस है डिफरेंट सिटीज़ में इसकी प्राइस डिफरेंट है टू थाउजेंड से लेकर थ्री थाउजेंड तक इसकी प्राइस है और मुझे ये मिला है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का जी हाँ मुझे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का मिला है थैंक्स फॉर वॉचिंग Goodbye.